हाय दोस्तों आज हम सब एक से तीस तक स्क्वायर भार करके कोशिश करेंगे एक के स्क्वायर एक दो के स्क्वायर चार तीन के स्क्वायर नौ चार के स्क्वायर सोलह पाँच के स्क्वायर पच्चीस छः के स्क्वायर छत्तीस सात के सौ पचास आठ के स्क्वायर चौंसठ नौ के स्क्वायर इक्यासी दस के स्क्वायर सौ ग्यारह के स्क्वायर एक सौ इक्कीस बारह के स्क्वायर एक सौ चौवालीस तेरह के स्क्वायर एक सौ उन्नीस सत्तर चौदह के स्क्वायर एक सौ छियानवे अंडा के स्क्वायर दो सौ पच्चीस सोलह के स्क्वायर दो सौ छप्पन सत्रह के स्क्वायर दो सौ उन्नबे अठारह के स्क्वायर तीन सौ चौबीस उनतीस के उन्नीस के स्क्वायर तीन सौ इकसठ कुड़ी के स्क्वायर चार सौ इक्कीस के स्क्वायर चार सौ इकतालीस बाईस के स्क्वायर चार सौ चौरासी तेईस के स्क्वायर पाँच सौ उनतीस चौबीस के स्क्वायर पाँच सौ छिहत्तर पच्चीस के स्क्वायर छः सौ पच्चीस ছাব্বিশ স্কোয়ার সাতশো ছিয়াত্তর সাতাশ স্কোয়ার দুশো সাতশো উনত্রিশ আঠাশ স্কোয়ার সাতশো চৌরাশি উনত্রিশ স্কোয়ার আটশো একচল্লিশ তিরিশ স্কোয়ার নশো आप हम सब एक से तीस तक की हल करने की कोशिश करेंगे एक के क्यूब एक दो के क्यूब आठ तीन के क्यूब आठ चार के क्यूब चौंसठ पाँच के क्यूब एक सौ पच्चीस छः के क्यूब दो सौ सोलह सात के क्यूब तीन सौ तैंतालीस आठ के क्यूब पाँच सौ बारह नौ के क्यूब सात सौ उनतीस दस के क्यूब एक हज़ार बारह की तेरह सौ इकतीस बारह की सत्रह सौ अट्ठाईस तेरह की इक्कीस सौ संतानवे चौदह की सात सौ चालीस पंद्रह की तैतीस सौ पचहत्तर सोलह की चार हज़ार छियानवे सत्रह की चार हज़ार नौ सौ तेरह अठारह की पाँच हज़ार आठ सौ बत्तीस उन्नीस के की छः हज़ार आठ सौ उनसाठ छः हज़ार आठ सौ उनसाठ पूरी आठ हज़ार इक्कीस की नौ हज़ार दो सौ इकसठ बाईस की दस हज़ार छः सौ अड़चालीस तेईस की बारह हज़ार एक सौ सड़सठ चौबीस की तेरह हज़ार आठ सौ चौबीस पच्चीस के क्यों पंद्रह हज़ार छः सौ पच्चीस छब्बीस के क्यों सत्रह हज़ार पाँच सौ छिहत्तर सात के क्यों उन्नीस हज़ार छः सौ तिरासी अठासी के इक्कीस हज़ार नौ सौ बानवे उनतीस इक्कीस चौबीस हज़ार तीन सौ निन्यानवे तीस इक्कीस सात हज़ार